Teematyökalun avulla määritellään, mitkä aiheet kuuluu konseptiin ja mitkä ei. Tarkoituksena on valita sellaisia teemoja, joiden avulla tietysti halutaan tulla löydetyksi ja halutaan tulla tunnetuksi. Käytännössä homma toimii niin, että ekaksi kannattaa miettiä näitä pääteemoja ja ikään kuin isoja otsikoita ja sitten lähtee vähitellen purkamaan pienempiin palasiin ja katsoo, että, että mitkä kaikki aiheet on sen konseptin puitteissa tehtävissä. Tässä on esimerkki esimerkiksi yhden matkailupalvelun teemoista. Ja, ja sinne kuuluu kaiken näköistä saaristosta, kulttuuriin ja ruokaan ja, ja luontoon. Ja tässäkin esimerkin mukaisessa tapauksessa, niin, niin kun vertailtiin esimerkiksi kotimaisille matkailijoille ja ulkomaisille matkailijoille tehtäviä sisältöjä ja, ja, ja teemoja, niin nehän on tietysti hyvin erilaiset ja silloin joutuu tekemään päätöksiä siitä, että pystyykö kaikkea tekemään vai keskittyykö vaan jonkun tietyn teeman ympärille rakentamaan hyvää kokonaisuutta.